ثقة في روحي ما توفيش خدوة نعبيكم القوبة برشا ناس وروني محبة نعملوا العكس على الغفلة سير اللقطة هسر قد ما نجم على الوقت ما ندمت ديما نيك وانت الف مش متخبي ورا البنك ليك ليك لا تعرف راهو متسلف راهو متسلف موسيقتي غالية ما نبيعش بلف ما نبيعش بلف صاحبتي المنقوبة ولا اللي ناقصة فالف ولا المنتي في التوبة وكان نهار باش يتكلف كذابة كل في بعضها تحالف ساكش بيك محالف بوما ماني يوم ما انتو ما بارك كل ترابي كيفي خاطر عندي لف اللطف حروشي سامفوني يا اخي ساموني المهاف عاصك ياسر الزين برو لازم تعملو الشعف ازرب بربي وانتي كل خطوه وراك تتلف نتلهي بموري كل يوم نو ما نعرفش نتشاب كل تحب تثبت سما شبيت طاير حكايه زايده ما نحبش تحكيلي لي من العين كيف يتيح الليلي الوقت الصعيب ما حبش يسافيني Savigny, Savigny, Mama Savigny, جينا وجبنا دواك اللي قاسين عليه دوام سكر الظلمه توا زويت مكتشي الحل ما في سبات مخي قال لي ليري جو واللي عبى وقته فات مسجل سم طير الدرايم فرقع الكيبل سهل ما في البينبول تونس اللي تحبك ستيبل وانا ما نفس ستيبل شوف لو مين شلوكو قعدوا تدقوا كيف جوينت باسبور ساك في ظهري هوني عاكسة تو فهمت ما عاد نستغرب كل شيء نورمال فوضى في راسي كي بدن فيدال عشنا لي كاسي كل شي قال تخمم بالبرشا سالي نيمار نحكي بالفرشة مو السينما حريقة في قلبي تقول بيرومان ناصر في مخي ونطيح في البان طحاني رش في بيلو باتمان في بيلو باتمان يجيبوا لزبوبنا في الشيم حبوا خلطان شو شغل معاكم البين برشا في سام الرجال يسال سايلة على الفيم سيد الكلام كل شي تسربي في فستق البين حكاية زايدة ما نحبش تحكيلي الزلام ملايين كيف يتحليلي الوقت الصعيب ما حبش يسافيني سافيني ماما سافيني سافيني ماما سافيني dominate